心。 欢迎到咱台中，小清标，啊有咧意外奖可一玩，双料大奖可以玩，啊，学习团队，啊，各项团队，啊，就是咱针对奖金，来为兄弟们，跟大家来叫一叫，可以玩，认真开，绝对可以玩，你喜欢的，大家只要想了，啊欢迎大家报啊哈，另外你用芯片来进咧。 打电话来表情中，啊！咱在头前、头顶、三线起，用咱先从生命来建立。 来啊！来钓鱼，来来来钓鱼，来咯！来快点，来！来啊！来钓江鲜哦！来来鱼。来啊！钓鱼，来来来钓鱼哦！来钓鱼，来来来，这对话是哩，来钓鱼，还要来再钓虾米哦！来来来。 Thank you. 皮包，啊！大家也要啊！做些其他新的收藏品啊！啊！做些啊！我把它弄出来啊！啊！大家这些其他也要买些皮包。 Thank you. tapi gimana? Ah, tak ada, ya, kami orang kata. Ah, ah, kami orang. Jadi dia ada lah kata ini. Oh.

啊，来个报名啊！吼，来筹备组啊，来筹备筹备三千期吼，啊，来召集个团队。 但有条公交线，他说工作这么远，我一匀回来呀，加钱了，加费时间咧，加费时间咧，他加钱费。 Thank you. 大二照准来，来大二照准来，来，接下来大二照准来，来大二来，来不给我远，来小心给我远，来大二照准来，来大二来，来不远，来来来。